Beleza? Bravo, Yeah. Ừ. 曜日、週日曜日、えー、第105回、久しぶりの 節分応援という形でやっておりますが私たちも3月8日にここで開催いたします応援よろしくお願いいたしますはいそれでは、えー、非常にね寒い風の中でですね、えー、踊り子の足立さんお疲れ様でした、えー、観客の皆さんもね、えー、寒い手をこすり合わせながら見ていただきまして本当にありがとうございますえー、午後の部は2時から始めますので2時間休憩をさせていただいてそれから演舞を開始いたします 一旦ここで休憩いたしますので、働きさん気を気をつけ。ありがとうございました。はい、それでは、働きさんたち後ろに集まってください。